やる気が出る方法を身につけたら人生どうなると思うやりたくないんだけどやらないといけないことポジティブなことあこれ早起きしよう勉強しようダイエットしようとか話そうとかバンバンバンバン行動をとって超できる人になるよね今日はですねやる気がめちゃくちゃ出る方法を もう本当にすごい方法を紹介できればと思っております世の中には実はやる気を出す方法っていうのはいっぱいあるのよ例えばアンソニー・ロビンズっていうコーチが教えてる方法ですっげえ聞くのは叫ぶわけよね Yes! Yes! Yes! って言って自分のフィジオロジー自分の体と脳の感情を変えてやる気を出していくまあこれはよく ね、ボクシングのファイターとかがマッチに入る前にうわーってやったりとか野球部の人たちが叫んだりとかなんだっけあれスーパースーパーサイヤ人になる時うわーそうやって気合を入れるっていう方法もあるし、ね、リラックスする瞑想を10分するねもう本当に5分間でもいいからロックスブリーディングをするとか でリラックスするっていう方法もあるし、まあ、スイスチーズの方法っていうのもあるわけよスイスチーズのさ穴がいっぱい開いてるチーズってあるじゃんでどういうことかっていうとチーズを一気に全部食べるんじゃなくてちょっとだけやっていくわけよじゃあ例えば家の片付けだったらちょっと水周りのフォークを入れる場所だけをやるとかで2分でやるじゃんで気が付いたらもう10分とか15分やってるんだよねもう友達を使う 友達に「OK 俺これやらないといけないからもし俺がやらなかったら1万円あげるよ」って言ってアカウンタビリティを作って友達の力人の力を借りるでマジね中にはね本当にねそういうサイトがあってそのサイトに自分の罰ゲームみたいな感じでもし僕がこれがこの日までできなかったら何万円をチャリティー NPO に入れますっていうサイトも世の中にあるぐらいなんだよでジャーナリング中手もあるよなで中にはね面白いやり方で やらないっていう方法もあるわけよやらなくても自分は全然 OK なの出来事と心の中の自分は違うで今の自分を認めてあげるやりたくない自分を認めてあげるでもうやらないやりたくないことはやらないってでそうすると自然に心が冷静になって幸せになって気づいたらやってるっていうそういうやり方もあるんだけど今日紹介するのは2017年の春に ネル・ロビンズっていう人が、まあ、本で紹介した俺も最近知ったやっべえやり方なんだよでこの方法の名前は5 second rule 5秒のルールっていうのねで実際にどうやるかっていうとなんかやらないといけないことがあるじゃんそれパンってそれを考えた瞬間54321 5って言ってやっちゃうのこれね面白いのなんかやらないといけない時 5秒以上考えると頭の中が勝手に言い訳理由を作ってくれるわけよでね特に、まあ、あの自分のビジョン自分が本当に心からやりたいことで、ね、生きていきたいっていう人たちで特にビジョンプログラムの卒業生の人たちも生徒さんも聞いてもらいたいんだけど、ね、心の中からやりたいこと例えば音楽をやってて発表会をやりたいと 中には初めてブログを書きたいんだけどなかなか書いて出すことができない、ね、動画のクリエイターになりたいんだけどその最初の1本動画 YouTube にアップするのが怖いすっごい時間かかって怖くてできない実はねそういうのをやってると自分の頭の中が理由を作ってくれてるわけよこの自分の脳はあなたを守ろうとして理由を作ってくれるのね ね、どういうことかというと心の中からやりたいっていうことを実際にやるのはすごい危ないことなんですよ危険なんですよ例えば音楽の発表会をやらないといけないから発表会を用意してやるじゃんもし失敗したらもし自分が精一杯頑張ったんだけど人が笑ったらもし自分の動画を YouTube に出して ネガティブなすっげえ嫌ななんだこいつ下手くそとかそういうコメントがついたら超痛いじゃん。ね、でそういうのを実は自分の脳は知っててで脳の中に爬虫類の脳っていうのがあるのね。で脳は基本的に3つのステージで作られてるんだけど人間の脳は一番もともとあったのは爬虫類爬虫類の脳って言ってもう本当に人間がヘビとか ね、そういう時代の脳ですごいサバイバルのことを考えてるんだよだからいや発表して、ね、笑われたらやばいからもっと練習した方がいいよもうちょっとトレーニングを受けてもっと上手くなったらやった方がいいよってで常にいつも理由を考えてくれるんだよでそれは自分を守ろうとしてくれるので中にはやることに対して本当にマジ超怖いっていうことがあるの女の子に声かけたことある人いる 死ぬほど怖えよなもうこれ以上怖えもんねみたいなもんじゃんじゃあそれも爬虫類の脳が自分を守ろうとしてくれてるわけよでねこれ面白いのこの5秒のルールを使って5秒の間は理由が出てこないんだよまだ理由を考えてないんだよ脳で1回動いちゃうので面白いんだよ1回動くとすっごい楽なのどういうことかっていうとね スペースシャトルみたいな感じでスペースシャトルってさこんなちっちゃいんだけど燃料のタンクがこんなにでっかいじゃんでこの燃料こんなでっかい80%の燃料いつ使うっていうと宇宙に地球から出るまでに使うじゃん、ね、宇宙に行くまでで実際に宇宙に行く前に出たらもう捨てちゃうわけよで一回動いてたら楽なんだよねスルーっていくわけよ早起きも同じなんだよ実際に 朝起きるのめっちゃ大変じゃん早起きでも543215で実際に動くとそのままブーってラーっていってシャワー入って浴びてコーヒー飲んだら楽なんだよもう起きてるわけよ、ね、これは本当にケミカルリアクションケミカルリアクション科学的なものもそうで例えばさ自分のキッチンでガスつけるじゃん火をでね一回火がついてガスが通ってるとすごいエネルギーがかからないわけよ でどこにエネルギーがかかるかっていうとそのつける時その押すっていうエネルギーの方が燃やしてるっていうエネルギーより圧倒的に高いんだよ面白いのがね5秒のルール使うと辛いのがまあ5秒なんだよまあ多分3秒ぐらいでも行動取っちゃうんだけどこの間違いなくこの5秒間は辛いんだよでももしこの5秒をね行動を取らなかったら逆に 何分辛くなると思う、ね、場合によっては何時間辛くなると思う例えば大切な人に連絡しないといけない電話ピックアップして電話するだけで2分で終わる話でしょでもそれをしないとでそうすると休日とかいつもそれ考えてるわけじゃん何時間きつい状態に自分を置いてるので本当に自分の心の中からやりたいビジョンいずれかこれやりたいんだっていうのを ね、何年間いずれやりたいと思ってた5秒で終わるんだよねこの5秒のルールをやっていくと実は習慣になっていくんですよ今日実際ねあのー、スタジオに5秒のルールをやってくれた人が2人いるんでちょっと紹介したいと思いますオーライヒロ君ヒロ今日来てくれてありがとうこの間もビデオ手伝ってくれてね今おいくつですか今15歳です こんにちは、ひろきです、えー、っと僕は2週間前くらいに5秒のルールを知ってそこから使い始めているんですが僕は早起きがあんまり得意じゃなくてで昔からすごい早起きできなくて遅刻るそうになったことあったんですけどここ14日間くらいずっと早起きすることによってもう僕もさっきクリスさんが言ってたように習慣化してきて全く大きいのが苦じゃないんですよで多分5秒のルールを使えば、まあ、たくさんのことが習慣化されてってもう苦 くって思うことがどんどん減っていくと思うんですねなので皆さんにぜひ始めてもらってでたくさんのことを1日の24時間の中にやっていただけたら嬉しいと思いますいいね、はい、でまあ彼の、まあ、早起きの場合なんだけど5秒のルールを使って多分最初は辛かったと思うんだよね5秒の間だよ辛いの5秒だけなんででもこれを、まあ、今2週間続けてるわけでしょでこうなると今度5秒のルールを使わなくても勝手に起きれるようになるわけよ 習慣になってくるんだよねだから早起きとかダイエットとか結構これ仕事じゃなくても使えるんだよねありがとうひろき Alright 今度ちょっとひろあきくんを紹介したいと思いますよろしくありがとうはい、えー、ひろあきと言います僕もですね結構朝弱いところがあってあの5秒のルール使って朝起きようとしたんですけどあの僕のちょっと中にいるモンキーがですね あの5秒待てばできなくなるんでしょみたいなのを言ってきて、えー、結局できなくなるみたいな朝起きないみたいなのがあったんで、僕はですねあの0秒で行動するっていうのアドバンスだね <laughs> 日本にあるよね今でしょって今でしょって、うん、0秒は結構アドバンスだね、でも逆にちょっと0秒じゃないときついかなと思って、うん、別に0とか5秒とか、ね、3秒でもいいよ2秒のルールにしてもいいけど ポイントはその理由が出る前に理由をもう理由が出てきたらね勝てないからやる気っちゅうのはね一つの考えねやる気っちゅうのは出ないって考えてもいいのどうせ出ないんだったらやらないといけないっていう感じで痛いのは5秒だけって言って動くと、ね、やる気を出す方法もあるんですよあるんですよでもそれはまたちょっと別の、うん、これはちょっとやる気が出なくてもやっちゃうっていうすごいなんかねいいいいよねそう だからこれは本当にいいんだよで例えばやる気を出す方法叫ぶっていうね、スーパーセイントセイヤ違うよスーパースーパーサイヤ人になるじゃんやってられんわもう無理無理無理無理無理もうさすがに無理だって ンクの音楽とか聞いてファイトモードになるじゃん。ね、でそうすると OK 今やりたくない自分がいてファイトモードになってものをできるとやると。ね、で今度ファイトモードになるやる気がなくなっちゃうんだよ。うん、今からファイトああもういいや今日じゃなくてってそのファイトモードにならないとできないのにファイトモードにならなるやる気がなくなっちゃうから この5秒のルールはこれをなくしちゃってやりたくない時にやっちゃうっていう考えで本当にね5秒は痛いんだけどああのいいと思います。Alright、でね早速ね今日ねワークを用意させていただワークを用意させていただきました。でですねちょっと時間をかけて3分でいいから今やらないといけないことを5つ書いてくださいもうビデオ止めちゃって紙にもう5つやらないといけないことを書いてみて で中には、OK、税金おろい遅れてる保険遅れてるとか、ね、自分の車のヘッドライトが壊れて6ヶ月ずっと運転してるかもしれないしな誰かお姉さん兄弟親に連絡しないといけない誰かの誕生日忘れてない誕生日プレゼント買うの忘れちゃったとかいない、ねね、仕事でやらないといけないことがあるんだけど中にはいや YouTube に動画出したいんだけど怖えよってな5秒ルールを使って 今すぐやらないといけないこと5つだけでいいから紙に書いてみてください本当にビデオ止めてやってみて今日その中で一番やりたくないのを1個やってください Alright! Yeah! でねもし自分の仕事がめちゃきついね俺の仕事もっとできるんだけどこれじゃないねやめたいんだけど今やめていいの 逆にやめたら次の仕事本当にうまくいくの、ね、そういう不安がある方はぜひ、まあ、僕たちがやってる僕がやってるビジョンプログラムっていうコースを一回試してみてくださいでどういうことかというと自分の心自分の才能自分の得意なことをフォーカスして でそれで仕事それで働くっていうライフスタイルを手に入れていくっていうことなんですよ絶対好きなことで愛せることを仕事にした方がいいと思うよで人生は好きなことを仕事にしても嫌いなことを仕事にしても両方きついからそれだったらもっといい方法が、ね、好きなことを愛せることをやってた方が僕はいいと思います。 Alright, thank you so much for checking out the video. LINE で公式、アットクリスでいつでも質問も受けてますので、何か質問があったら、連絡してください。Alright guys, thank you so much for checking out the video. I hope you guys have a good week. Alright, I love you guys.